კარტი როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას თქვენ ორს როგორ ხედავთ აბა ჯეინ ოსტინის ტაროს სამი კარტი როგორ ხედავთ თქვენ ორს თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს 1 2 სამ თქვენ იმედი გაქვთ რომ ისე იქნება როგორც აი უკვე თვითონ გარანტირებულია, რომ აი დარწმუნებული ხართ, რომ ერთად იქნებით. ეს არის ურთიერთობა სხვათაშორის არც ისეთი გარკვეული კითხვის ნიშნებით. მაგრამ ორივე მაინც ბედნიერად გრძნობს თავს. აქ არის რვიანის კვერთხე, ვალეტის კვერთხები. ეს არ არის ჩამოყალიბებული პიროვნება. ეს არის ის არ არის შემდგარი პიროვნება. მაინცამაინც ნუიჩქარებთ, მაინცამაინც ნუიჩქარებთ ნაბიჯების გადადგმას, ხო? რაღაცა დრო მიეცით თქვენს ურთიერთობას. აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა.